I get him. I get him. Ау, ой. Кече күні мен мол ұстараны жаңыл алып келгем да. Өтпей қалып тұр ғой, өтпей қалып тұр. Не болды, сен тиіштің бе, не болды, не қылдың әлі? Өтпей қалып тұр ғой. О, вообще моқып қалып тұр. Э? Мен кече палас тазалап жатқанда жақсы өтіп жатқан, не моқып қалып тұр ба? Не?